Takže zdravíte, a dočastujem sa pri ďalšom patisri Baldi's Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme znova Baldi's Basics Horror Edition Remastered 1, 4, podka 3. Ak si dobre pamätáte, tak ja som tento už mod hral, ale hral som neaktualizovanú verziu, ale nedávno tento mod bol updatenutý, tak som sa rozhodol si ho zahrať znova a, a zistiť, že čo je nové. Uh, samozrejme tento mod je od developera menom Sonic Kid Gaming a predom upozorňujem, že tento mod má veľmi hlasné zvuky. Keď sa náhodou rozhodnete aj tento mod hrať, stiahnite si zv zvuk na maximálne 10 alebo 15 alebo 20, ja to mám na 20 vždy, lebo sú tam vlastne zvuky, čiže bez ďalších okecavaní môžeme ísť na to. Už teraz sa mi to nepáči. Oh. oh my god. Vy, vy, vy, vy, vy dobre viete, že ako sa ja bojím takýchto, nie že hrier, ale proste takéto veci. Aha, ahoj, bo, bo, bo, bo, bo, ahoj. Ja sa takýchto Now it's time for everybody's favorite. Great job! Okay, okay, okay, okay, okay. Sice som tento monster testoval včera, včera keď som sme opravovali moju komp. Čo sme to dostali? Nejaký shotgun bullet. Ani mojemu počítaču to nerobí dobre. Teraz upozorňujem, že teraz bude veľmi hlasný zvuk, takže... Problem 1. Ráte si minus asi dosť, alebo si to voľno mutnite. Ja som si ju Ďakujem! Takže, ak sa dobre pamätám, tak toto je pôvodné, že táto scenária. ale niektoré textúry sú tu nové. Napríklad tieto dvere sú nové, tie sú... Oh my god, principál. O oh môj bože, principál. Počuli ste principála ako pískal? To je neuveriteľné. Minus 4, 35. Ja, ja sa vlastne bojím. Hello, do you want to play with me? Nie, nechcem sa s tebou hrať, Baldi. Nechcem. Nie. A tu máme nožík. Čo ideme zarezať playtime, či čo? Očividne, hej. Um, Baldy. Um, guys. Vidíte to, čo aj ja vidím? Za každým, keď Baldy slapne, tak otočí hlavu, že? takto. A to mi aj ústa. Tak to je creepy as heck, kamaráde. Toto je creepy as heck. Dostali sme heavy shotgun. Um, kde balóny? Body! Chcę wiedzieć. Aha, użyj tam, użyj tam, użyj tam, Okay. Um... Okay. Čiže mám podozrenie, že to developer spravil takto. Ak sa um, dostanem do kontaktu s akýkoľvek, s akýmkoľvek um, charakterom okrem playtime a boli ho, tak automaticky prehrávam. O, to nebude dobre toto dobre, už teraz vám hovorím. Ani tento obrázok sa mi nepáči. Prečo? Predtým to nebolo až také strašidelné, ale teraz je. Musím si dávať veľký pozor na to. Now it's time for everybody's favorite sub- Aha, you got it. Problem. Oh. Toto, také, takéto hry, preto to nechávam horolky. Oh. Ako napríklad s naskom, lebo ja by som sa dosral. Totálne. Totálne ušami klepovky. Toto nie no, no, no, hm, je dobre. Toto nie je dobre. subject. Problem two. Prosím, zachránte ma niekto. I can't believe it. You're incredible. Aha, uh-huh. you got OK. OK, OK, OK, OK, OK, OK. Ja toto naozaj nefejkujem, ja. Pamätáte sa na ten mod old laboratory of failure experiments fat od Denita. Ja som sa na klepal Problem 1. 3 plus 1 jak equals... Nenormálny I can't človek. believe it. you You're in class. so many souls to play. Prosím, máme tento mod za sebou, prosím. <laughs> Ja už do toho nechcem hrať. Ja už do toho nechcem hrať, prosím. OK, zatiaľ máme vzduch čistý. Tu máme 6, 6 a 6. Ne. Počujem Fosprajza. O nie, nie. Fossprise. O nie, asi nie. Oh. W, hey, my man. Robiš no, si ísť za doktorom. Alebo za nejakým špecialistom. Lebo to nezhrá dobre Si bol. Principál taktiež vyzerá, že si už prežil svoje dni Um, OK. Toto, keď niekto prejde tento mod, tak mu ostatne zagratulujem, toto je naozaj akože phosphide nie. OK, OK, OK, OK, OK. Našťastie mám mysl. Nie! No, oh, oh, oh, OK, OK. Stihol som si dať dole sluchatka. <sighs> Už toto ďalej nejdem brať takže toto bol uh, Baldur's Bane Horror Edition Remastered od Sonic Kid Gaming. Toto je celé v čínštine. Zaujíma ma, že čo je napi tu napísané. Tak si to Google Lensom odfotím a či mi to preloží. Uvidíme, že či mi to preloží, lebo ja chcem fakt vedieť, čo je tu napísané. preklad. A moja mŕtva duša, budeš chodcom v mojom tieni, prosím daj mi niečo. Zvláštny hriech, hrnčiarsky pohreb. Zlom satanovo černé srdce. What the fuck is this? Um, dobre, to som asi nemusel vedieť. <laughs> oh, bože. OK, takže... To, takže toto bol Baldur's Basics Horror Edition Remastered verzia 2 od Sonic Kid Gaming. Takže... Um, neviem ako tento mod mám ohnotiť, ale based on na to, že som tento mod hral už predtým, tak tomu dávam solidných 4,5 hviezdičky z 5 a len kvôli tomu, že má dobrú grafiku, má, má zmenené zvuky a ten feel je odrazu taký iný. Proste, ako keby ste hrali inú hru. Takže... Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a wystraszeni samo Saram ludzi z Wydejka.